Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak no, bagi. Kalau nak klik animasi kita hot ha, serunya. Abe sai. Ku. Kuano napa percakap sogo tidak supo mulo pengaso. Kuano lah juga hari ni pengaso. Kuano yang napa usni hari ni. Beratlah tuanku. Tiap mengapa beyo dapat kau air untuk ama. Ama aku dah kau lapar basa. Air tu dapat dah aku tapi ada orang tak bui. Siapa dia tak buinya beyo? Orang tak bui. Siapa dia? Tanya sama. Siapa dia tak bui sama? Atuku. Amo tak kaji dengar pengasuh. Mumpu kecep kira kau dengan benda tu. Kecep eh? Lagu mana rupa kamu kata tu? Hmm, kayak molek sama lah hari ni. Lagu mana? Oh, besar adekku. Besar adekku. Besar berapa dia bersama? Atu. Mu kelih. Kelih. Besar mana, besar. Coba kamu koyak. Gigi saja aku. Oh, besar terela. Berapa dia pengasuh sama gigi atu? Atu bersama no satrela. Tubuh dia bersama. Bayak tubuh dia bersama no. Sana aje. Ha, tu dia. Ha, sama pelak belakang ni. Anak aje dengan trela mana sa. Mana sabar tadi gigi satrela. Tubuh sana aje pelawak tak itu. tu. nak pelawak dia nak sabar kata kat sama. Hari ni lah juga pengasah bersama bawa ia ya bersama. Kami rasa kalau agak perakit tuin tak boleh dah kami au dago apa baso. Biarlah juga kamu pergi sendiri. Di tempat kolek-kolek pula naro. Bagi sayang kita pergi. Tak usah gerung tengok pergi. Pun lagi kita segi. Aduh ku. Tak apa kami ada sayang. Pun lagi kita segi. Minta jati dua hari. Ini dia lah. Boleh dia puluh ya. Mana nak jati menyoti ni. Boleh ni suti tiba-tiba pada dengan muka lagi pengasa tunjuk di mana tempat kolam-kolam Pulau naro. Kamu kata suara tu kami nak keli dengan ayok perumin dengan cagak ulama. Macam lo aku, tak buat ingin dua belakang. Meriah hmm, pergi juga. Tapi sama, oh memang juga. Mana pengasa kamu kata suara tu? Kini tempat kolam kulit Pulau naro. Macam mana senyap tak bunyi? Ya, nah, ya, kau ini. Betulnya kita mari banyak kerja Atu ada bunyi Raja mari Atu tak bunyi Betulnya pula Atu pergi makan golang Mocik dia Mok dia Kita boleh baru eh. Ada kerja lah ada tak kerja lah Ya benar lah juga dia abe Tulu lah juga dia amal ini Ambalah ni lah juga ayolah Kau ambal di dalam kolak-kolak pula naruh kalau abang ambil amur di dalam koloni jadi bunga lah juga jadi kesumi amur Selolah juga abang ambil hari ni Selo ambil amur bunga luar dalam manusia Ambil saing Tu, uh. Aku nak nikah kahwin kau tak ceritain Masa pun dia tak sibin ni ku Kita baru cukup umur ya Hmm, saat lagu tu selalu Umur 84 baru cukup lagi Bagi dia Pak Pogu, mutulah di dalam kolek-kolek pula naro ni. Pogu, Pak Pogu, kita kepada mengenai ku. Saya suka lutu pula, aku buat kacau. Nak minuh kita, minyak kita, rakan kita. Mutu Mutulah juga ambil benda dalam kolek. Gapa dia? Sekutu bunga tujuh kelopok. Bunga luar aja saya di dalam tuan peteri. Hmm, biarlah. Tak boleh bini pah mati, bu. Jatuh stenek tu dari kolek-kolek pula naro ni, kak. Ambil Ha, satu bunga. Bunga ni asal sila tak kalau mula tu. Jatuh standar saya mana saya ni kau hatu pula si eh? Kamu waya. Aku mana aku? Kamu nak ni kau kawin kata si? Misalnya kalau kita kira apa nama ni misalnya lah kita, kita kira kita tunggu ambil ha, bunga tujuh kopok ni misalnya lah kita, kita tunggu dalam kolak kolak pulang negara ni ambil bunga misalnya lah kalau kita tunggu di dalam kolak kolak pulang negara ambil bunga apa nama ni misalnya banyak mulut yang mengacau apa kecil dulu eh? Aku lek lagu tu cuba semua kaya tu lah. Hak kita minat ni tu biar dulu. Agaknya tak bikin noh tu jadi sakit ya. Siapa dia nak lagi? Muzama. Oh, memang ada dah. Hari ini juga pengasuh. Aku kata tunggu di dalam kolej. Malah. Kamu, Woyah. Hmm, kita nak pakai murih minah dia ya. Biarlah tak boleh pun ni kau. Mulai pun. Tunggu lah kolek lihat kau lihat pula naro ni benar lah. Ada ke tino tapi tino dari dua. Iblis kau setai cuma lu. Biarlah kita pakai hak dia lah. Kau ke tua kata dah. Dekat kedak asal kau tak jadi buruk. Dua no woy yo. Orang tua kata dah, kedak asal kau tak jadi buruk Terbaik baik kat lah. ekor panggil tak pagi buruk. Orang panggil kau ekor kudu. Nah, nak ibarat. Jadi mu tak si tunggu boyo. Malah ku tamak lah. Gua lama dah dia duduk sore. Abai sama. Ah, oh, abai mahu yang sama. Sungguh pada duduk lah. Maka maga jadi kamu siri perkara raja bersedara nu. Anak berakasi ramah raja bako cakuti ramah ramah ada titi baik bako bansawan. Membacakan secara isi dua orang kedi tutupan awat tercios Si lapan. Hari baik punya mana tika sapa. Nutung ke pula ambil bumbung tujuh kelapa. Asap siloh tuang petri Mayo mahura lagi Bila Ini dia pengantuk bumbung tujuh kelopak Sabarlah juga kami tunggu-tunggu Kamu tak si tunggu Inilah juga bendonyo. Weh, jomenya burung bunga ni. Weh, tengok bunga apa ya? Ayah, panas ke bunga ni. Putih mata pula. Lu. Ah, ingat gue. Jadi, tuiku. Benar bersama bunga ni kau kecil tadi. Benarlah juga bunga ni lah pengasuh. Ya lo kedok. Dia mau nak koncok sikit. Eh. Takut dia tu bunyi suara. Sangat kecil luar semacam ni. Eh, ade, ah kita kocok. Ade, ade, ade, ade, ade, ade. jangan lawak gitu. Ni kecil gini ya. Aku nak tengah kecek kereta ni. Siapa dia lah. Tanya Amba. Takkan tanya orang terganggu. Siapa dia ada dalam bunga ni? dia? Tubik. Kalau pasal tak tubik, kita nak rupai. Badia? dia? Haa! Tubik orang ada. Badia, ya? Dah aku duk kacik dengan ibu bunga dalam bunga ni. 快走，避开那个！阿杜嘿，啊，tengok ah, molek we. Orang tua kata kalau atu kalau kaki tak jijok bumi atu besar, jijok kedok. Hmm, tak kira hatu ni cik nampak kaki dua-dua ni jejak di bumi. Sorry tu gua no, duduk jauh. Kau mana? Nu eh anu lai pada orang lain tu. Ah, uh, di sama pula budak kita tu cuma kita tiga orang ni yang ni duduk dekat ya. Abah, Dik. Nama apa diri? Nama luar ke? Nama dalam sidik? sini nama apa? Sini nama orang panggil cik ni wan cikgu Abdul Syain. Dan nama lagi sengaja orang panggil Rozak kita juga. Ah gitu. Dari sana tu. Wah iya. Wah iya. Hmm, wah iya. Dah guano pelik lahir pada orang lahir tu. Pelik lah guano pula kerja kan kita nak lihat belakang ada. Ya, kita kerja buat kagum. Kelak lagu mana? Abel Waya. Aku tak kata ni, aku panggil Abel. <laughs> lagu mana? Lagu mana? Abel Waya nampak tekak belok ni. Lagu mana? Mana lah juga nampak tekak tu jadi belok. Hmm, kita belok. Asal lagi. Dah apa tak betul. Tak ada skru. Elok lama kau belok baru. Belok baru ya. Okey kita naik kuda. Kuda tu kena pun rumah tu kena kita tekok yang lain pada orang lain. Ah gitu. Ambolah juga tuan berterimanya Mahura. Anaklah juga Ratu Puyo Peranggi. Siapa dia balik belakang tu? Oh, raja kita lah. Raja Abel. Ha. Abel nama apa hak lah itu rakyat belakang dah. Tunggu nama Sa'i Wei Rozak. Tunggu nama Abel Yoh. Hak nama apa? Amba maco sungguh na hidup dia. Ha, <laughs> tu dia. Mak. Sama. Eh. Hari lah juga. Amba nak jumpa sutel lah juga hari ni. Amba lawa sungguh nak ini, ni. Ia ya, benarlah juga perempuan selok rupa. Amba. Kami lah juga pernah pakai magajus. Kamu gajo kerjaan di dalam negara Kuala dua. Kami anak kula kesirak marajo baka cekoti ramah-ramah dan titi baik baka basawe. Abe magajo selamu abe. Adik tak malu-malu beli ala juga oge kato. Lagu cari timo po. Oge tali tidur semua dengan coreka oge dah ingat ke dia. Siapa ke dia kamu ni? Tuan peterima yang murah. Anak lah juga ratu ku yang peranggi Ayah kaya jeda kalau siapa ambil jadi bunga tujuh kelopok Tak kira lah juga orang udut, tak kira lah juga orang lawa Buruk baik jamin lawa orang tu lah juga jadi dan makan tu dia Nak tu ayah dia jadi tu laki amma Coba kelibat teh tuan penerima yang murah Aku malu selaku demikian Aku tunggu eh. rumah Nak carilah juga seekor pelanduk putih-putih bersuluh -putih tak boleh kamu buat aku begini. Aku surutan di dalam negara Kuala Dua berdak muda tanung permain sehari. Bodoh, apa kecek gitu? Tidak kau ke jatuh boleh nikah pak orang ke? Be, bodoh sungguh nak dia ni. Sampak lah juga orang kata orang jatuh ni kan. Nampak orang gila ke dia ingat ke dia buat mahal. Dah dia gila kau orang-orang tina buat mahal dia saja muka jatuh tu. Habis hari ni pernah besar ni Dah buruk Sorry lah juga Tuan Petri Maya Mora ni di dalam ikat berkata Dia tak sebalik balik dah selagi Tak ambil amok ke buat isteri buat suami pada kedi dia Dia nak kata aku Dia nak kepada dia amok pengasungan cereka Anak ni kau, huh? Ha? Betul ke tidak wayah? Hmm, betul ko. Dia bini kita tidak pilih mana ada genuk itu. Kita nak lemu. Sepol juga kita kata sepol. Makan minum juga. Kalau lemu nak pergi kita bela. lah. Tak ada ikut bimbu. Daging tak boleh. Kita tak milih sepol. Kau Kuda dia nak kita. Kita menikah lah. Kakak tak ada. Ha, Koli-koli dia tu teka-teka masuk dia. Aduh, <laughs> ah, semua. Pengasuh besar ini. Amo bime pengasuh. Bime gapo? Bime kojak bime gapo? Kita duduk laut ni. Kan amo bime sebab kita tunggu dulu nak cari seekor nak putih putih sulu. Isteri yang mau tuan menteri si Dewi Mide nak makai. Nama mau nikah kawin dengan tuan menteri Maya Mohoran ni kata kau orang ramah pengasa. Ah, kata gapo bini bukan kita tunggu. Ya nak aku. Mayah dan orang nak, ya kan orang nak, mayah nak sangat. Apa dia nak nak ngoya? Apa kau ni uduh ha? Lah? Kau tidak uduh tekuk. Kamu itu lah tu. Main tekuk, tekuk uduh, tekuk uduh tak dengar sangat. Anginilah juga Tuan Menteri Mayamora. Bolehlah juga aku kanak kalau di kamu. Tapi aku harus bunyi benar ni. Manggilah juga dia be. Kita ngada ayun do. Ratu punya perangi. Tak salah dalam mana kita bagi. Nama do abang adik kasih, nama do abang adik saya. Kalau kita nak aku Royak gapo abang ni? Tak ke tak ada eh. gugu. Gu siapa amo tak tahu. Eh, dia gini, dia dia tu ke kan masuk tu kena nak sigi. Dah gitu. Hmm. Ada ke gu sore lagi. Oh, ah, abang saya beri abang mak. Ah, tadi ha. Oh nak kahwin ko, Jadi kita nak jaga oleh nak kita. Baiklah juga biarlah juga ama panggil saya mau sore lagi ni amo.